Garaituko dugu, oin eh, urreko ponentzia e, ba, kurrikulum berrian aritu diren lau parteide. E, eh, Aukestuko dizuet e, bakoitzak. Landerazla da bigarren hezkuntzako datorren urtean palmazerako zuzendari izango dena. Erdien dago almuden arenaz, da lehen hezkuntzako irakaslea, ezeketa fiziko irakaslea, eta e, Iñaki Aramburu, izan da, e, bigarren e, partaidea lehen eskuntzako aritzeko. Guri, aia jakun ekargoa departamentutik e, eh, ustaian edo ekipok osatzeko eta berritzeguneko zarean, Ezik eta fiziko alkulari askorik ez lez, eta egosanak beste proiektu batzuetan egosan lez, ba, lidergoa, e, kalitate eskuntzan, Ba, bakarrik denguen lez, eh, eskatu zidaten eh, topetako jendea eta osatzeko. Hasiera baten egon ziren eh, hiru kandidato aurre urteak, soaldeko partedeak zirenak eta ibanekiela egon zirela proposamen motor potente bat prestatzen, baina, klaro, enteratzean e, bilenetan e, zala egongo e, kompetentza motorra, utko in, in, eta, bueno, azken Oporrakatu hartu baino eh, egun bat ari atoa pastilla hasi nintzen berbaiten jenteagaz deitzen eta lortu neban hau eh, hauek hirurok egin jatzea. Irekin ibili dire teoria intensiboki irailan, ze irailan egin gozan kurrikulun osoa, gero e, eh, ezke badiketik atzeratu zen eta beratu etorri urrian aliatu zen e, horfin debiatzeko proposamena, zirri gorroa azarra nahiatu zan e, gero etorri ziren ja e, eh, dekretuz definitiboa zirenak eta horren arabera moldatu behar izan genituen prestatutako materialak. Gero eskatu ziguten e, bebai ba, ikasegoerak egitea zer lan izlatzen da e, kurrikulu horiek gela bajetako. Eta horretan ibili gara murgituta, oinarte eh, jarretzen dugu murgituta. Eta gauz ekainan amaierako. Bai, etxo, azken bezu izan da, hauek eh, eskatzen dut ziela ustailaren magusten arte jarretzen. Bai? Marroi ederra. Edo zein kasutan, bueno, ba, hausera egondana, oso ondo hasi ginen, ze lauro batera egon ginen lan egiten eh, lehatzeko kurrikulua, eta gero debiatzeko kurrikulua gure bai, bai. Eta orduan e, artean nahi ondo konpontzen ginen lez, hartu ginen badileko proposamena, eta saietu ginen beste modu batez planteatzen, batez ben, e, motor atletiko sobitzea gertzen zalako. Eta gura ginen e, alde motorra presentzak iukitea kurrikulum batean. Ni badakit gero, e, eh, kurrikulum jente gillenok ez, ez egiteak egitakurten, eta bakoitza bitzu gara bera, badakit laser parto behar dago ikasela. Baina, bueno, azkenean, suposatzen da, markoa dela eta horretan oinarritu behar garela, ez? Bien, horrekin batera, inginun eskribu bat, eh, eskatuten postu ordu ezik eta fizikoa eta zerbaitik ondo argudiatuta eta egon ziren pentsetan eta agertu zen hainbat e, lekutan gure agotza. E, esan prosperatu, lortu ginen bakarra, izan zen e, lehen eskuntzan, e, lehen erreferentziakoan, amal ordu territik, amala ordu pasatzea erreferentziako guztietan, bai, iru, iru ordu lehenengo bigarren baina, eta bi ordu lau, iru lau, bos, eta segi, bigarren baina. Eta bigarren eskuntzan, ba, ditxosozko e, osasun fizikoa eta emozionala, perdizoratu den, ibiltzen dela guztien preguntetan zer dan hori, eta zetako gali dagoen, edo zer inbiar da, eta ba. Bakoitzak, e, zuek eh, oso aktiboa zailez bidaltzen dozte zuz konsultak, telefonos, e, e-mailez, beste batzuk baina zer dan hori, segura zuen artean e, e, azaltu behar dut, eta bakoitzari, ba, aldo da neurrian, zeiatu behar zelagutan, Azken finean da, burbete eziketa fiziko klasik gehiago izateko posibilitateak eta jorratzen gauzak osasun fizikoa eta emozionala jorratzeko, lantzeko gehiago, bai? Eta zaiotu gara nahiko zabalik izaten, ba, prentzemente hori, eh, eh, gure arten oso ezberdina gara eta beti badakite perfilazko kokentea dagoela gure arten, ez? Eta horren bakoitzak moldatzeko behar, pentsetan dagoen moduan, hortik oinarrituta, bale? Bale? E, Amaieran, lortu dugu ze kurrikulum eh, guztiak, lehen eskuntza, bigarren eta batxilerokoa. E, eh, lortu bai e, aukera, lehenengo bigarren eta irugarren mailan berri horrezko eskaintzakoa dala, eta bigarren e, batxilerokoko jardura fizikoa bizia eta osasuna. Hori, guberdengo ikasturtean hasiko dala, ze datorren urtean, 2023 bi lehenengo, irugarren eta osasuna mailan. Hasiko direla bai? Eta horren urtean ja, bigarren maila. Aguante eta bada bueno, ba, zuekin, Lanzer, Abudena eta Jakin. baietz ezagenun eta hemen gaude. E, baina ez genekien zer zan kurrikulum bat sortzea. Nik uste nun kurrikulum bat e, zer zela nekiela, baina konturatu nintzen ez ez. E, hori, zer geneukan, e, bueno, joan ginen, e, lehenengo batzarretara iraiaren hasieran eta esan ziguten aukera polita sala, amesteko, gauza berriak egiteko, berriztatzeko, eta ni atera nintzen hortik e, lelo batekin, sala ametz dezagun baina irantzargailua jarri seguten berehala. Bai? Orduan, e, zer, zer geneukan? Ba, geneukan Madriletik zetorrena, e, eh, sala gure kurrikuluna, e, sala bat motorra. E, aginduzkoa zana, esaten ziguten e, euneko berroi marra bakarrik zela, baina zegoen pedatuta, osea, zegoen modurik ezer gehiago zartzeko, horrekin ja gehiagizan, eta geneuskan elementu batzuk ezin genituela aldatu. Orduan, e, esan ziguten kurrikulum bat sortzeko, baina lortu zizkiguten apur bat e, eskuak ezkenekien zelan bideratu e, gure proposamena egiteko. Beraz, e, esan ziguten ez, amets, amestu behar genula, ba, jarraitu genuen, eta, bueno, ba, gara e, egoera horri buelta emoten, orain azalduko dizugu nola. Bueno, ba, orduan heldu zen, eh, alegazioak eta eskaerak egiteko momentua, ez? Eta e, guk bi norabidetan eh, egin genituen alegazioak eta eskaerak. Alde batetik e, zetorren e, kurrikulumari eta gero beste alde batetik e, gure departamentuari eskaera batzuk egin genizkien. E, Madrileko zirri borroli, ba, bueno, zuzenketa txiki batzuk eurak proposatzen e, ziguten jasotako kurrikulum horri zuzenketa batzuk egitea, Eh, oso gainetik. Eta guk egin ginen lehenengo zuzenketa izan adibidez, ba, salvamento maritimo jartzen zuen. Arrian hau, ez dugu kurikulumean landu behar. Baina, bueno, aratago joan ginen ere, eta baita ere proposatu ginen eh, kompetentziak aldatzea, eh, eduki blokeak, eta gauza gehiago. Gure departamentuari berriz, ba, hor ikusten duzuen bezala, eh eskaerak izan ziren lehenengo e, izen aldaketa, gero azalduko dugula zerbaitik, Eh izan zuten. Ez? Mikroarekin edo mikrori bueno, beste izan zen e, e, efirako, e, eh, ezik eta fizikorako post orduko ordutegia, eta arazo agertzen zen transferentzia fasearen inguruan beste eskaera bat e, egin genion. Baita ere, e, lehen aipatu dudan e, agertzen zen kompetentzia espezifiko horiek moldatzeko aukera ematea eta dominioka antolatzea. Eta baita, eurekin e, batera zeto zen e, eduki blokeak. Ba, kurrikulu berriarekin etorri ziren lehenengo gauza, edo, bueno, zaitu binena izan zen, izen aldaketa. E, hori ikusten duzu ikudi horretan, zenbat izen erabili izan gure ikasgaia izen batzeko. Ez? Eta igual, elkarrizketa berdinean, ba, doi hiru izen desberdin erabiltzen genituen. Hau bestetan eta pasatzen, eta guretzako arazo bat zen. Gu, gorputze ziketa, gimnasia, batxotan, soiketa, e, ezkuntza eskuntza eziketa, eta azkenean gure ikasle gimnasia. E, gizarteak gimnasia. Baina ingelesez, frantsesez eta gazteleraz badaukete hitz bat eta berdina eta bakarra, eta baliokidea gure ezik eta fizikoarekin. Bueno, hori batetik, eh, baten zigun aukera, eh, ikasleekin ere, esparru informalago batean, EFI erabiltzeko. <laughs> E, eta nik, bueno, e, eh, Balmazako Institutuan, asintzen matraken baten efi eta ba, gimnasia oso bitxezatzen dute. Orduan, e, baina ez da gure burutazio bat, bale? Hau, e, oinarri bat dauka, nik lehen esaten nuen eta oso gustora hori dut eskutza. Eta son, Baina, e, irakurrita Raulen eta zierren lana konturatu nintzen barrazoia eskutela. E, alde batetik eziketa egokiagoa da eskutza baino, ba, eskutzak antza egiten diolako erreferentzia gehiago arrolo teorikoari. Eta gurea da esku hartze praktika bat, beraz, eziketa egokiagoa da, hori horreza. Bestalde batetik gorputza fisikoa zein egokiagoa. Bueno, azken baten betetzen badugu gorputza garela eta egiten dugu guztia gorputzarekin egiten dugula, giza jokabide guztia gorputzarekin egiten dugu, ez dauka zentsurik gure e, eh, roan erabiltzea gorputza, zen matematik gorputza, eh, kognitiboa dena burua ere hori gorputza da, dena gorputza. Baina batzuetan, e, Mugimendu eta gorputza erabiltzen ditugu euskarri soil bat bezal. Ni orain hitz egiten dago eta gorputza erabiltzen ari naiz, ezta? Mikrofonoa hartzeko eta mugitzeko Espainian. Euskarri bat baino ezta. Baina daude beste gobera batzu, non gure jokabidean motorrek diren. Eskupilotak jolasten dugunean, motorra da egoera. Oia, desberdinan ez da, euskarri soil bat. Hor muina, atasa motorra da. E, fiziko horrekin nahi duguna da putxa kendu gorputz hori eta e, esango duke motorraren sinonimo bezala eta badago jasota iztegietan eta bueno horrela ulertzen delako ere fisikoa egokiago ikusten dugu eta Bueno, ba, kurrikulunari erreparatu, bai, Madriletik zetorrena, Ba, lehenengo gauza ikusi genuen eta nahiko frustrantea, ustoko, e, eh, gustatu izitzaigun gauza bat zan, e, funtsezko kompetentzien artean motorra dezagertzen zala. Eta orduan gu pentsatu genuen, eta orduan geratzen da gure ikasgaia, osea, garrantziak entzen digute. Eta azkenean, hasieran izan zen oso frustrantea eta ez onartzen, eta nahi genun onartzea, baina konturatu ginen sala ba, plantar lentsugaz en el desierto. Bai? E, ez, e, ez dijo inora, zergatik. E, Europako erreferentzia markoan etzalako agertzen. Bai? Eta e, ba, hori, ikasketa guztia konbalidatzeko eta ezin zala, alde batetik. E, gu proposatutako gauza bat estatuan esala dute Europa osora. Bai? Pentsatu genuen, aldatu behar dugu, urok, laurok. Baina konturatu ginen ezin zala. Orduan, e, pentsatu genuen zelan eman buelta horri, edo zelan kudeatu egoera hori. Ha, ah, bueno, konturatu ginen, agian ezala ingarrantzitzua, ze funtzezko kompetentziak dira orokorrak, bai, eta arlo guztiek egiten dituztela ekarpenak funtzezko kompetentzia horiei. Baina, benetan guri interesatzen zaizkigunak, dira kompetentzia espezifikoak, hau, hau da, gure arlokoak. Bai, orduan, gure esportzua izan zen, kompetentzia e, espezifikoa gurea ba, motorrak izate. Bai? Eta orduan motortasuna horretan sartu behin. Bueno, eta orduan eh, hasi ginen e, ba, e, eh, eziketa fizikoko kurrikulumak ekartzen zituen kompetentzia espezifiko horiek e, aztertzen. E, hor ikusten dituzue, hor Madriletik etorri ziren bost kompetentzia espezifiko gure, gure arlorako eta Google e, azterketa egin eta gero eh, ikusi genuen gure ustez ba, lehenengo eta behin ez zirela kompetentzia bezala e, eh, iratziak izan eta gero bestalde batetik gure ustez motrizitatea oso, oso gutxitan e, azaltzen zirela. Horre, azpimarratu dugu oso beltzez daude, ba, bigarrena zena adaptar e, un, con progresiva autonomia eta horretan sartzen zaren, ekarri mikroazpidura atzetik, Hori ikusten duzuen bigarren kompetentzia espezifiko horretan, horretan sartzen zituzten e, barne logika desberdina zituzten e, eh, kompetentzia guztiak, ezta? Eta gero, e, laugarrenean, praktikar i kultura motriz. Eta gero beste irura ziren nolat pizkat gure ustez e, zeharkako kompetentzia. Orduan, hori hori izan zen gure lehenengo azterketa eta horriekin gineo, ba, bueno, buelta bat eman nahian kompetentzia espezifiko horiei. Ondoren eh, hasi ginena, bueno, ba, eh evaluazio irizpideekin niretzako klabea hemen da beraiek, eh ministeritzak definitzen du kompetentzia espezifikoa desempeño, eh gastener komun desempeño, bai? Orduan, eh pentsatzen denuen compartir espacios de práctica hace referencia a un desempeño. Adoptar un estilo de vida saludable hace referencia a un desempeño, guk esen hori gusten. Eta izan duen bezala, bakarrik egiten zen argita garbi kompetentzia espezifiko motor bat bigarrena eta besteak ez, ez eta gu ikusita kompetentzia motora ez genukala, saiatu ginen kompetentzia motora ez hartzen. Jarraituz, Madrietik zetorrenarekin, analizi hori egiten, e, ba, konturatu ginen, amazazpi ebalazio izpideietatik, preskriptiba direnak, bederatxe zirela motorrak. Eta sortzi pasirela, baina horietako lau, practicar y participar, eta guretzako gertitzen da como flojito, ¿vale? Zerbait gehiago eskatu alko diegu eta irakatzi alko diegu gure ikasle ez da? Ebazten egoerak ez parte hartzen zoi. Eta ba, ba, jarraitzen dugu. Gero, e, juten bagara jakitzen eh, bloketara, ba, antzeko agertatzen da. Bai, gene euskan, bida aktiba izaludable, eta honen barnean e, e jakinak e, zeuden, kasu honetan amalau, eta amalau horietatik zero ziren motorrak, bai? E, juten bagara beste multzoetara, beste bloketara ikusten dugu berdina, bai? Organizazio ni gestio de la actividad fizika, hor e, motrizitatea zero zan, bai? Resolución de problemas en situaciones motrices. Aquí lo petamos. Eh, seitik bost, Bai, baina ikusten duzuenez, e, kurrikulunean motortasunak ez zeukan lekurik. Bai, e, egin dugu egin genuen analisia eta agertzen zitzaigun e, multzoen art, e, hori jakintzen artean bakarrik euneko emeretzia motorra sala. Eta hau guztia aztertuta, eh, mai gainean jarri genituen hiru plan, hiru eh, aukera posible, ezta? Lehenengoa esan genuen, eh, vale, kompetentzia motorra defendatuko dugu, bigarrena kompetentzia espezifikoak aldatu eta kompetentzia motorrak izan daitezela eta hirugarrena eduki blokeak eta sarrera soilik galdatu, eta Madridetik datorrena datorren bezala ustea. Eh, zergaitik eh ba, hiru aukera hauek, ba, bueno, eh, hauek aukeratu egituen azterketa egitea gero, e, lehenengoa, kompetentzia motorra, hori izan gure benetako naia, baina bagenekien aurreko eh, taldeak eta Josebak aipatu den bezala, saldu den bezala, e, zela, Eta irugarrena zen, e, mai gaina jarri genuen e, Madridetik etorrena horrekin aurrera hasi zen iraileko lehenengo bilera horietan esan esan ziguten ba Madridetik etorrena bete beharrekoa zela, bai ala bai. Bai ala bai. Orduan guk esan genuen, bueno, e, saiatuko gara kompetentzia espezifiko hiek moldatzen eta atzera badi badigute, pues aukera daukagun aukera bakarra izango da e, sarrera aldatu, bertan e, eh, kompetentzia motorraren inguruan zeo zer hitze zeo zerrez, azaldu gure uste zer sarrera horretan zer agertu behar den eta Madrid torna bere horretan e, mantendu. Baina azkenen, bueno, erabaki genuen gure lehenengo aukera izango zala kompetentzia espezifiko hiek aldatu bai, kompetentzia motorrak bihurtuz. Eta lehenengo saiakera horretan, e, egin izan genuena, izan zen, ba, Madridetik etorritako bost kompetentzia espezifiko horiek, nola bai, e, moldatu, eta guk e, oinarri bezala hartu genituen e, dominio guztiak, zei dominioak, eta egin genuena izan zen, dominio bakoitzari txerdatu nolabait Madriletik zetozen kompetentzia horiek. Bai? E, zi, bermatzeko Madriletik zetorrena eh, eh, mantentzen genuela eta ezigutela atzera botako. Horretan ibili ginen, naiz eta ez oso gustora, ba, ba eh, sortzen genituen kompetentzia batzuk, e, zirela pixka bat Frankenstein bezala, ez? E, ba, hemendik hartuko dute lehenengo dominioa, sartuko dute Madriletik datorrena, e, eta ber nola moldatzen dut hau baina, bueno, hori hori hasiera batean gure gure aukera, eta bueno, horretan e, gure indar guztia jarri genituen. E, hori bukatuta gero, e, eh, gu bi aldu genuen kurrikuluma, bastaki Madrilera, baino e, Pako Luna, Pako Luna gara, Pako Luna izan da ibilbide guzti honetan, ba, kurrikulum guztiak irakurri dituenak, eta feedbacka eman diuna bai e, parte hartzaile guzti Bai guri eziketa fizikokoi, e, euskerakoei, eta bar, eta bar. Bueno, Eh, jaso genuen e, eh, bako lunaren e, eh, feedbacka, e, eta batzuetan nahiko, nahiko horra izan zen gurekin, baina, baina egia da, horre, aurkitu genuela, e, nolait, bere saldi batean, horren ez dut gogoratzen zehazki zein izan zen, nolait, zirrikitu bat, non, aukera ematen zigun, Madrilekoa moldatzen eta kentzen. Horta hori izan zen, aproetxatu genuen aukera. Orduan eh, erabaki genuen, bueno, ba, Paco Lunak eh, berak eh, Madriletik datorrena kendu izan badu, guk ere gauza bera dugu. Eta orduan pasatu genuen eta egin erabaki genuen e, egitea sirati pentsatuta genukena, Eta izan zen, Dominioka antolatutako sei kompetentzia espezifiko sortu, bai, e, dominio bakoitzei dagozkion ideiak bertan txertatuta, eta zazpigarren e, kompetentzia espezifiko bat zeharkako guzti hori bere barne hartzen zuen. Eta hori izan zen e, gure planteamendua. E, noski, e, gu hasi ginen kurrikulumarekin ba, irailean, e, hasiera batean irailerako bukatu behar genuen, gero joan, nien epeak, e, hau izan zen, uste dut gabon aurretik, e, jaso genuenean e, pakoren feedback hori, bueno, eta hankaz gora jarri behar izan genuen berriro kurrikuluma, zazpi kompetentzia horiek sortzeko, Eta azkenean eh, oniritzia jaso genuen eh, Otsailan. Otsailan, esan ziguten, edo Pako eh, berriro beste feedback bat eman zigun eta bai eman zigun. Esan zigun oso ondo egin genuela, berak bakarri figatzen nola redaktatu genuen. Zelako idarra egiten genuen, kompetentzia bakoitza hasierako edo aditz desberdinak erabiltzen genituela eta ta, baina zigun ezer esan kompetentzia euren e, ingurua. Eta zen genuen, bueno, bo, pasatu du filtroa, aurrera. Eta horrela jarritu genuen hori. Bueno, eh, Madriekin eta inorekin liotan esartze, koinak izan du Madriekoa kendu, kontu zabea. <laughs> Ez dugu kendu Madriekoa, bale? E, hemen importantea da ulertzea Madrilek nola egin duen bere kurrikuluma eta bereiek egin dute oinarri eh, e, eh, kompetentzietatik abiatu eta disiplina bakoitzean, arro bakoitzean sortu da hori Lotura egiteko e, irizpideekin azkenean da gu ziklo, bueno, e, maila bakoitzean erabiliko ditugun helburuak, zela referentziako hoiek dira, ezta? Eta horiek lotura egin zuten hori funtsesko kompetentzeekin, eskitorekin, eta gerora, baina nik edo eh, perez poin egin da, ez egiten kompetentzia eh, egon bolsirenik edo, ez gero sortu zituzten. Beraz, importantea da hori, ebalosin izpideak, eta orduan guk ez ditu, guk, eh, fijatzen bat daite, ebalosin izpidea Madrid eta guztiak daude jarrita, baten bat erredakzioa aldatuta, edo ze hor bai bako kemantzen zigun aukera zuzeko edo beste modu batean jartzeko, baina espiritua hor dago. Eta, eta beste batzuk, igual, kendu baditu gu izan da, e, bigarren kompetentzia horretatik, motorra zen horretatik, eh, jaiotzen ziren ebalazio izpideoiek zabaldu ditugulako. Eta duen, e, eh, bat egon ordez, bego handa askoz gehiago eta horretik akaso. Baina, errespetatu izan dugu beti hori. E, bueno, hau argituta... vale, lehen, unaik esan du, eh, apostu egiten duela eh, ziketa fiziko, zientifiko bat eta guretzako ere gara da. Eta zientzia hori baldin badago ziketa fiziko hori aportazio egiten duena, eta hurbil dagoena hori praxiologia da. Eta ba, ikusiko duzu, irakurtzen baduzue, ba, asko eta ideia asko praxiologia ba, optik hartu ditugu E, eh, Nini asko gustatzen zaila, bera eta berdea horretien liburuan, ba, irudi horrek eh, adierzten duen, ez da, azkenen iretzako purtsua eta horrelako da. E, altzatu eskua mesedez, pareziologia e, ez duzuenak ezagutzen. Venga. Nork ez du ezagutzen pareziologia, edo entzutu baina ez daki benetan zer dagoen. Bueno, ba, erronka txoba dute zuen, Bale, gero bibliografia pasatuko dizuegu, ze uste dugu, eh, parasiologia gabe ez garela ezer. Imaginatzen duzuen medikuak fisiologia eta anatomia, gabe? Ba, uste da gure fisiologia eta gure anatomia. Eh, bai. Baina ez da gure burutazio bat, gu ez gara eh, bapatean etorri hona eta esan den, aparezionologia kurrikulumean. A ber, hor, bazegoen lan handia eginda, zoratek eginda, urtetan, programazio didaktikoen eredu bat aurkeztu zigun, ziguten, eleantzegenerekin, eta badakit badabizela hor ideiarekin beratzen ere egiteko. E, formakuntzak egin izan ditugu Josebaren eskutik eta larraz etorri da bitan gutxienez, nireak irala, honen inguruan hitz egitera, exito handiarekin. E, lomloek, ez, barkatu, lomzek, proposatzen zizkigun eh, eduki Arkeologi ba, bat ziren, gero, komunitatean egin dugu, pues, balotzen nahi izan duena. Baina, lontzera baso aztik usuko dituzue, gauza arraroren bat ikusten da, nastu egiten dituztenako kooperazioa eta kolaborazio eta oposizioa. Baina hor zegoen, Aragoiko kurrikulumak, bak aspalditik, larrazek eginak, eta bide asko egin digu hor, eta Andorrako berria ere bai, laberak eta larrazek eginak. Bueno, ba, hor dago, ez da? eta ia kapaz nahi zen azaltzen e, datorren parte operazioak buruz bai. Guretzako galdera bat egin duzu, eta pentsatu kriz egun. Zentzu dira eziketa eta fizikoaren kompetentzia motor, edo kompetentzia motorra, bale? Hor dago ez, iberriren lehen erreferentzia, baina, bueno, badaude, beste asko. Pentsatu apuntzua, zein da benetan Gure arloarekin lotura duen kompetentzia. Adoptar estilos de vida saludables? Agian, transversalki, jatuko dugu izan bai da. Agian, ordu gehiago izango da genitu, eskatu, bueno, eskatzea eh, izango zuten baina. Benetan gure kompetentzia zeintzu dira. Zeren bitartez, lan duko dugu, lan du nahi duguna, eziketan fizikoa. Bueno, eh, unaik ere esan duen bezala, gu, ulertzen dugu eziketa fizikoa jokabide motorren eziketa bezala batez ere. Gero ongo dira eta badaude, aspalditik, elikadura, lehizorezkena, eta ni guztoko dudara nahi Baina zerbait bada gurea, da jokabide motoren eziketa. Eta edozin egoera motorretan aritzen den pertsona batek, bere komplezutasunarekin, bere izateko era bakarrarekin, eta bere historiarekin gero, bai? e, pertsonaren izateko era agertuko da hor. Eta bere dimentsio guztiak agertuko dira modu sistemiko batean, ba, batzun protagonismo gehiagorekin, ba, eskiatzera eramaten baditugu eta jatzen baditugu pizta gorri baten eta eskaz badadiz, ba, imaginatuko duzu zein izango den hor dimentsio e, potenten, ez da? Baina, bueno, eziketa fizikoan dago gaitasuna dimentsio guztia hauetan eragina egiteko. Bale, eta importante izango da, gure ikasleak zelan bizitzen duten eta laguntza beraien jokabide motorra doitu da izaten. Eta horretarako esaten da bezala, galderan batzu egin dizkizuen. Zeintzuk dira gure tresna eta zeintzuk dira gure kompetentzia. Hemen gertatzen zego gauza bitxi bat, e, eh, erabilizan dugu gure blokeak antolatzeko domenio motorra. Eta liberean, identifikatu ditugu, ez gu, parte bat, segin zuen, e, domeniu bakoitza moldatzeko, beharrezkoak ditugu kapatibar batzu, abilesia batzu. Aktibatu behar dira e, eskema batzu. Eta ez da berdina, erantzua ematea, e, bastakit, kooperazioko e, praktika batin, eta ez da berdina, eskeiten ibiltzea, eskiatzen ibiltzea, errugia daitea. E, egoera bakoitzak eta nahi ere esan dugu, gugatuko e, mugatuko dugu zer egin dugun eta zer ez, eta horrek, baldintzatuko du gure jokabidea, eta horrekin hori da gure tresna, ikaslei transmititzeko eta beraietan aktibatzeko prozesu batzuk. Ez dara nahikoa, eta berak ere esan du, e, esposizio batek, gero irakaslearen lana oso garrantzitsua da, eta zer egiten dugun horrekin, eta nola datzen dugu jarduerak barren logikaren arabera. Akzio motorreko dominioak dira, homogeneoak dire praktika multzoak, kategoria batzuk dira. Zikomotorra diren, bakarrik egiten ditu denak, oposizioa, kolaborazioa eta bat. Vale? Eta hori izango dira gure tresnak, baina aldi behar dira gure kompetentzia espezifikoak. Hori da, gure ardatz bat eta sarreran, eh, asatzen dugu baita ere, dela nahikoa barne logikaren ardatz horrekin. Zer, importantea da, hemen dago gure, gure kultura motorra. Dauzkagu, praktikoka batzuk oso estandarizatua, oso mugatu daukaguna, zer egin dezake zer ez, eta oso, bali, oso balioa direla, dutzeko hainbat aspektu, baina beste beste muturrean, ez, ez daudenak erakundetuak, ez, e, eh, agien irabaterik ez dutenak, eta oso hau ditzi dutenak, sorkuntzarako espazio handia ematen dugu Eta dominio berdinean, futbol egitea, edo zelai errean egitea, zelai batek, ez da gauza dira. Ba, beste, bigarren ardatza hon kontutan izatea ere bai, eta ez bakarrik kilona planteatzea, guretzako oso garrantzitsua eta horrela, idatzi dugu, txarrera. Bueno, ba, behin asaduta, ulertuta, e, zer izan da gure abia puntua, gure filosofia kurrikuluna iteko, e, nik asalduko izuet apur bat oso gainetik e, kurrikuluna zertan datza, ze elementuak e, dituen eta zein den kurrikulum berriaren egitura. Bai, azteko daukagu irtera profila bat. Bai, e, irtera e, profila definitzen da funtsezko kompetentziekin, bai, dauzkagu, sortzi funtsezko kompetentziak, eta irdera profilak esaten digu, zer da lortu behar dan kompetentzia, funtsezko kompetentzia bakoitzean, e, etapa bakoitza amaitzean, hau da, lehen ezkuntzan, eta bigarren ezkuntzan. Bai? Ordon, horiek, haman e, aman komunak dira, irakaslai edo arlo guztietarako. Hau da, arlo guztiek egiten dituzte ekarpenak funtzezko kompetentzia hoiei. Baina ez da lotura hori lehen komentatu dudan moduan e, funtzezko kompetentzia bat arlo batekin. Bai? Hori ja ez da hola. Dia, zortzi e, funtzezko kompetentzia orokorrak bai? eta arlo guztiek egiten dituzte ekarpenak. <clears throat> vale. E, gero, funtzezko kompetentzia hoiek lortzeko, lortzeko garatzeko hobeto esan da, bai, arloak daude, ikasgai. Eta zer da e, ikasgai bakoitzean lortu behar dana. Ikasgai bakoitzean lortu behar danak definitzen du definitzen dute kompetentzia espezifikoek, bai? E, kompetentzia espezifikoek esaten digute arlo bakoitzean gure kasuan ezik eta fizikoan zer da ikasi behar dana etapa bakoitzean, bai? Orduan, gure kompetentzia espezifikoetan definitzen dugu zer lortu nahi dugun, bai lehen ezkuntzan, bai bigarren ezkuntzan. E, nola bait, izango lirateke e, etapako helburua. lehen esaten genituenak etapako helburuak, edo funtzio hori betetzen dut. Bai, nola nik helburu kompetentzia espezifiko horiek lortzen ditudala. Ba, jakiteko, definitu behar ditugu evaluazio irizpideak, bai? kurrikulunak eh, ditu, eba, e, evaluazio irizpideak eta zikloka antolatuta daude. Zikloka edo, bueno, segun eta e, ze arlotan edo ze ikasgaitan izan daiteke mailak, bai? Ordon, horiek dira ikasturterako erreferentzia. Hau da, ziklo bako izan edo. Zer da lotu behar duguna kompetentzia espezifiko horiek garatzeko funtzezko kompetentzia horiek garatzeko. Bai? Eta zer da landu behar dana kompetentzia espezifiko horiek garatzeko, horiek dira oinarrizko jakintzak, bai? Landu behar ditugun edukiak, bai? E, elementu guzti hauek aginduzkoak dira, bai? Madriletik e, datoskigun edo zetoskigun batzuk, gero guk dugun moduan eraldatu ditugu, baina gure kurrikulunean batzen dira, Eta hauek aginduzkoak dira, hauek ezin dira aldatu. Bale? Orduan, guk hartu behar dugu hori erreferentzia moduan, eta gero gure zehaztapena eta gure nortasuna emongo diogu honi, emango diogu honi e, gure ikase gure programazekin. Baina, elementu guzti hauek kurrikuluna preskriptiua da, aginduzkoa. Bai? Bueno, beraz, eh, sarraitezen gure kompetentziekin. Eh, gure kompetentziak, hor dituzue eh, adibide batzuk, bale? Hori dira DBH-erako, DBH-etik eh, hartutako, iru lau eta bos, bosgarren kompetentzia. Gauratu, e, eh, saspi kompetentzia eukiko ditugula gure, gure arloan. adibide hori jarri dugu, zuek ikusteko, nola dauden beti e, edo bai, definituta gure kompetentzia zer nola eta zertarako e, araua betez, bai, Kompeten, izateko. Eta beti eh, zer horretan dominioa e, agertuko da. Bai? Beraz, zer horretan e, azalduko dugu ze dominioa e, landuko dugun, eta gero nola eta zertarako, zertarako e, zer, lantzen dugu. Bai? E, ondoren, guretzat e, garrantzitsua zen, guztiontzat bezala, e, agustia, e, koherentzia eta progresio bat izatea. Eta horregatik, aurrera mesedez, eh, argi geneukan ba, progresioa euki behar zuela bai lehen eskuntzatik, bigarren eskuntza, bai batxiller gora. Eta horregatik ibili gara elkarrekin e, eh, kurrikulumak diseinatzen. Urrengo adibide honetan ikusiko duzu, hor dago, eh, bosgarren, bai, kompetentzia espezifikoa, etapa bakoitzetan. Bai, lehenengo izango litzateke lehen eskuntzakoa, urrengo bigarren eskuntza, Eta hirugarrena batxilergoan, ikusten dozuenez, kompetentzia espezifikoa, bere zer horretan beti berdina izaten da, eta gero mailakatu egiten da, eh, gure ustez horrela izan behar delako, eta mailakat maiakatzen da eh, nola horretan, ez da, eh, lehenengoan ikusten duzuen nola, akzio arauez eta printzipioaz jabetuz, izango litzate kompetentzia espezifikoa, urrengoa izango litzateke urrengo eta baina hoiek aplikatzea, bai, eta eta hirugarren etapa horretan batxilergoan izango litzatekeia talde, talde bezala e, akzio plan kolektibo bat prestatzea. E, argi geneukan, uste dugu, e, holan egin dugula eta lortu dugula, <laughs> nola baiteko hori, koherentzia eta progresio bat izatea. Berri ere esaten dut, beti ere, etapa guztietan, kompetentzia espezifiko kopur berdina daude, zazpi, hau da, zei dominioak egin zeharkakoa, eta badoaz etapa bazkoitzean, maiakatzea eskuntzatik batxilerroa. E, eh, eta gauza bere e, gertatzen da gure ebaluazio irizpideekin. E, eh, Hor ikusten duzu bezala, hori dira irugarren e, aurkaritzaten testu inkurutan e, doitasunaz, bale. Ebaluazio irizpide, irizpide hau ere de, definizioa egiteko orduan, edo egiteko orduan, beti jarraituko dute zer nola egitura. Vale? Eta aurrekoan bezala, kompetentzia espezifikoekin egin dugun bezala, beti ere ongo dira mailakatuta. E, lehenengo, lehen eskuntzan, e, zikloka mailakatuta daude, eta bigarren eskuntzan baita ere e, zikloka. E, Horren inguruan, nik uste dute, ez da duela, salantza izan zerraiz salto egin dozu, e, gure oinarrezko jakintzak. Gauza bera, e, oinarrizko jakintzak. Hemen eh, jarri dugu adibide bat ikusten duzuenez, oso oinarrizko jakintza gutxi agertzen dira. Bai? Asi erabatean gehiago jarri genituen, e, bota genituen e, departamentua eta esan zuten gehiago zirela, murriztu, berriro, e, murriztu eta berriro bialdu eta ez murriztu, orduan, saiatu, saiatu izan garen da izan da, oinarrizko jakintza zabalak egitea Eta gero, e, norbera irakasle maizu maizra bakoitzak e, jakingo du bere kontestuan e, zer lan dezaken, e, printzipo bakoitzaren barnean noraino sakondu alduen, nahi duen, eta bat. E, eta ikusten duzuenez, eta e, azaltu bai, batzuk badaukat e, asteriskoa. E, ez da, ez gure, guri buruatu zaigun zehosek, esan digute, e, desberdin du behar genituela nolabait e, oinarrizko, oinarrizko, oinarrizkoak zirenak eta hain oinarrizkoak ez zirenak. Hortan, ikusiko duzuen nola, oso oso oso oinarrizkoak direnak, gure ez dut, asterizkoarekin geri dira eta e, besteak asterizkorik gabe. E, Aurrera tuko dizuet, gehienak asterizkoarekin agertzen direla. Oso oinarrizko jakintza gutxi e, jartzen saiatu gara eduki bakoitzeko, baina jarri ditugun horiek asterizkoekin egotera. Eta hori, parkatu. Eta eh ikusten duzuen bezala motorrak dira lehen ere ez dute zer izan, baina bai eh kompetentzia spesifikoa, baita ebolazio irizpia, bai oinarrezko edukiak eh gure helburua izan da eh neurrian diratean osoan e, motorrak izatea, bai? Hori bermatzea. Hemen garrantzitsua jakitea, eskenean oinarrizko jakintzak oso eh jakik izan dut bezala zabalak, ez? Ez da garrantzitsua saskibaloi da futbola egitea. Garrantzitsua da eh domenio horretan moldatzen jakitea. Eta bakoitza jakin modu eh, hartuko du moleola, hartuko du futbola, edo testu buruaren arabera. Baina hor, transferentzia bilatzea aldera ere bai, importante izango dira, akzio pritzipia. Vale? Estrategia, taktika, horre osa. Bueno, eh ba, ikasgai berri bat, sortzea tokatu zitzaegun eta esan gure izena hau, gu nahiago genuen ongizate fiziko eta emozionala, baina, bueno, tira, osasun fiziko eta emozionala. bueno, bakurritu zitzaigun, ezik eta fizikoarekin, eh, ba, otatik gara da finantza dela, edentzare irugarren nahiago, iru kompetentzia formulatzea. Hau bai, zerotik egin dugu zerbestean Bestean da, nazkera, Madrileko daukazu, Madrileko moldatu, eta, bueno, bada, abia puntu bat, baina hemen, kurtsu bat, zerotik, ez? Eh? Ba, gure idea zen izan zen, lehenengo kompetentzia espezifiko baten egoera motorretan moldatzea hori orokorrean, bale? Eta hori lotuta osasun fizikoarekin, bale? Ikasaren izena hori izan. Dimentsia afektiboaren garapena, bigarren kompetentzia espezifiko baten, eta lotuta ongizate pertsonalarekin. Eta baita ere, no, baita ere, nola ez, osasunaz hitz egiten ari gara, eta bar, erdure, dimentsioaren garapena. Eta gizarte ongizatea. Eta Hori dira uren kompetentzia. Lehen jo zabak zerbait esan du. E, eh, nahi du izan ikasgai praktiko bat. Vale? Ikasleen e, praktika denbora igotzen duena ze, kau, ezin eskoa zan antza, ordu lehiago amata ezik eta fizikoari. Baina hau izan zan bide bat, bueno, e, eh, altasko bat planteatuko du eta hor nahi duena esango du bastean lautan ezik eta fizikoa praktika fizikoa egiteko aukera. Hor hitz klare batzu jarri dizkizu dugu, Eta seguro da kasu lan galderaren bada, saietuko gara antzuten. Aspaldi egin dago kamo hau, eta ia. E, ba, bueno, ez nahi duzatuko hemen, ikusiko duzue. Kusiko duzue, kusiko duzue, oso errez, da, oso laburra delako. Ez kompetentzia espezifiko bat oitza, ditu bere balasi izpidak. Eta ditugunak, lehenengo maian, lehenengo maian, eta irugarren maian, eta dugu, irugarren maiako arregi dago, ba, bakarra gira, baina bigarren maiakoak erabakiko dugu, zeintzuk izango gure lehenengo mailara, zeintzuk bigarren mailara eta zeintzuk bietan egongo eta hori izango dira gure urteko helburua, vale? Baik izue kurrikulum berarekin itxaldaketa dato zela, baina nintetik saiatzen naiz mendeari azaltzen zer den benetan, ez? Algo erak esan du kompetentzia espezifikoa, baina ezke benetan eta helburuko etapako helburu bat. Eta funtzio hori betetzen du eta horrela iratzita bat emadri ere, ez da gure kontua. Ebaluazio irizpidea eta abarren euskan eta dauzkago ez iberrik ere eta urteko helburu bezala funtzionatzen du. Kasu honetan, daukan parte hona da, lotura zuzena daukatela, ez iberri, esan guzti horrela gertatzen beti. E, eta gero bloke batzuk planteatu duen, eta zerraitik hauen? ba bueno, nahi genuen indarra eman gortutzari azkenari. Orduan nahi genuen e, jokoak eta kirolak sartu behin bloke baten, gortutzari azkenari bloke propio eman genion, eta gero izateak lantzeko bat, beste bloke bat egin du. Bale? Hora ipatzea ere, aportazio batzuk ezak izan nahi ditu eta eskartzekoa da, batzuk irakurtzea ditu esak urrekurtzen bat. Eta eman nahi izan genio ere, presentzia asko, eta alde meinean, e, eh, gombidatzen zaituzte hau ingurune naturaletan e, eh, egitena. Ikarrak edo batean eh, ikasai honetan. bai? Bigarren hau, ez dago publikatu horreinik, ez dago euskera, euskeratzen ari dira, hau, bueno, esan zerot ikasten, ba, ikas ezagun bat da, e, ba, lehen eh, eta, baina, bueno, dago apurtu bat moldatu eta gure eta hemen planteatu dituen bos kompetentzia. Alde batetik ikasai honekin nahi duguna da, eh aizia jardura fisikoa eta horren inguruko kontzeptuak ulertzea eta eta lotura egitea zuzena, eh jardura fisikoa eta gero, ba, beraiek eh beraien denboran ba atxikimendu hori eta ba. eh askotariko barne eta kanpo logikak dituzten egoetan moldatzea jarraitzen dugu gure gurearekin, ez azkenean gure tresna motorra da, ez, akzio motorra da. Hemen egia da gero, gauza gehiago motozela. E, nahi dugu ere bai, bigarren batxilio honetan burua jarri zer ikasiko duten eta zertan lan egingo duten eta horretarako erakutsiko diogu zer dagoen. Eta jarriko ditu ere irakasle horrean. Pentsatu beharko dute nola irakatziko dituzten edo saioak prestatu, unitatea prestatu eta lan horretan ere batrebatzen hasi. Vale? Baita ere, e, planifikat, erdura eh, fizikoa planifikatu eta kudiatu eta eh, horrekin zeriko duen kompetentzia bat ere bat Hor, idatzi zizuegu, iz, eh, klare gantzu, fakultzu bat, lagintzen dutenak ikasaila zer den, eta espero dugu laster, eh, eskura bai. Eta hemen plantatu benuen, bloke baten dugu motrizitatea sartzea, eta espero duguna da, eh, hori e, eskolatzea, baina gero, ba, beste bloke espezifiko batzu, ba, osasunarekin zer ikusia, egokitzamen fizikoarekin zer ikusia duenak, irakaskuntza, planifikazio eta eta egin eh, kirolatik zidu. Ba, bueno, eh, amaitzen juteko, horren ikusi dugu kurrikuluna eta kurrikulunaren egitura, eta orain eh, eskoletara juten gara, institututara juten gara, eta nik orain zer egin behar dut. ba, bale, ba, kurrikulunetik abiatuz, gure ikasegoerak diseinatu behar ditugu. E, lehen esaten genuen araso egora. E, aldaketa batzuk daude, bai, azalduko dizuet zein den ikasegoera baten egitura, ze, ze atalak dituen eta zer den bakoitza. Bai? E, lehen geneuzkan e, ikasegoera edo araso egora bat definitzeko geneukan testu imurua, arasoa, e, sedea eta tasa. Orain aldatzen da bat eta daukagu ingurua hori berdin non kokatzen da ikasegoera zergatik aukeratu dugu gai hau Abia puntua, erronka, galdera, arasoa, zer da konpondu behar dutena, eri egin behar dioten eh, aurre, eta askeneko izpena, bai, zer gauzatu behar dute, zer da haiek egin behar dutena erronka horri erantzuteko, bai? Ponte bat. Bai. Eziketa fizikoan, futbol partido bat, saskibale partido bat, zelai horre bat, arazo dira. Ez dugu egin behar, eskereko izuten bat, bai, baina hor badagoia integrazio gure bat, hori da kompetentzia da, gurea. Ez dugu egin behar, eh, ez dakit, bat bientoareko eh, zera bat Bueno, edo bai, baina baita ere, hor, horrekin ere, ari garela egiten edo. Txapelketa montatzea sortu dago, baina bestea ere bada. Bai, batzutan, eh, esaten digutenean asken ekoizpen bat emoten du, eh, eta nik neuk esan dute, eh, zerbait gauzatu behar dala. ez da jolazen fitzategi bat gauzatzea, agian jolaztea da. Bai, orduan, horrekin daukagu nik uste dut konflikto bat, eta horrekin, eta egitura horretan zartzeko nik uste dut batzutan akatzea egin dugula eta bihurtu dugu gure esiketa fizikoa zerbait motorra esana bai? egokitu behar genulako ba, horretara. Bai? Orduan, partia bat jolaztea, jolas bat gauzatzea zerbait gauzatzea da. Bai? Orduan, ba, bueno, ardura hori kainetik kentzeko. Eta umeekin e, emoteko denbora, ba, hori, jardura motorretan. Bai? Bueno, Gero, e, eh, ikaste egoeraren justifikazioa behar dugu. Hau da, proposamenaren zedea, lehen beste atalean zegoena, bai, e, zer da lortu nahi duguna. Ez da guk e, zehazki lortu nahi duguna, baizik eta ze ekarpena egiten dio gizarteari, gure ikaslei, bai, eta hau nola bai, lerrokatuta egon behar da, ba, koiko helburuekin. Bai? Eta gero daukagu, e, eh, argudiak eta kurrikulara. Bai, hori urrengo taulan dago. Epa, birritan. Bale, orduan, e, guk ikasi bat planteatzen dugunean, lauki hau edo taula hau bete behar du. Bai, orduan, e, zelan egiten dugu? Ba, azten gara gorritik, bai, kompetentzia espezifikoetatik. Hau da, zer da lortzen edo lortu nahi duguna, zer da landu nahi duguna, bai? Guk esan dugu gure kompetentzia espezifikoak dominioak dira da. Orduan, ze dominioa da nik landu nahi dudana? Ba, Atlanterrek esan duen moduan, dominio interesatzen zait, berdin zaite eh, futbola edo saskibaloia, bai? Baina dominioa, kompetentzia espezifikoak esaten digu hori. Bale, ikero kompetentzia espezifikoak lotu behar ditugu, lehen esan dugun moduan, funtsezko kompetentziekin, sortzi funtsezko kompetentzia potoloiekin. Bai, baina agian ez kompetentzia osoarekin, baizik eta kompetentzia horren zati ezberdinekin. Orduan, funtsezko kompetentzia bakoitzak ditu deskriptore batzuk. Bai, agian, nik eh, komunikaziorako kompetentzia garatzen dut nire kompetentzia espezifiko batekin, baina ez deskriptore guztiak. Bai, baizik eta batzuk. Orduan, ipintzen dut, atzen atzera nire kompetentzia espezifikoa nik zer lortu nahi dudan, ze funtsezko kompetentziarekin deko harremana, eta hain zuzen ere, funtsezko kompetentzia horren barnean, ze deskriptorekin. Bai, baina ez arduratu gehiagi, aurpegi batzuk ikusten ari nesko, benetan hau egin behar da, e, lasai, ze hau dana, eginda da nola bai. bai. Guk aukeratu behar dugu, ze funtsezko kompetentzia, perkatu, ze kompetentzia espezifikoa landu nahi dugu, bai, baina gero loturak funtsezko kompetentziekin eta deskriptorekin emanda datorkigu kurrikulunean. Bai, hori esan dut, aukera, e, loturak egin da daude, baina e, egin da dauden lotura hoien artean, guk erabaki behar dugu benetan guk egiten dituguna. Baina ez gara hasi behar hasieratik pentsatzen kompetentzia espezifiko honek ze ekarpena egiten dion funtzezko kompetentzia bakoitzari. Hori eginda dago. Bale? Eta esateko pentsatzen, ba, deskriptore honekin izan daiteke ez, zer deskriptorekin lotu alden be bai, emanda dago. Bai, gukero operatu behar dugu, zeinetan gelditzen gara gu, eka honetan. Bai, bale, orduan, definitu dugu funtzezko kompetentzia, eta eh, erlazioa funtzezko kompetentzekin eta eh, honen deskriptorekin. Gero lotu behar dugu be bai, bai, zehaztu behar dugu ze evaluazio irizpideak lantzen ditugu, bai, kompetentzia espezifiko honen barnean. Ze kompetentzia espezifiko bakoitza euki aldu, lau, bost, evaluazio irizpide, baina nik lantzen ditut bi, ba, bi horiek ekipintzen ditut, bai? Eta oinarrizko jakintzak, amaitzeko, ze edukiak zer da lantzen dudana. Kurrikulunetik hartzen ditut, baina nik aukeratzen ditut hoien artean zein da. Nik landuko, diren nik landuko dituena. Apunte bat, e, datorren ikasturten eukingo duzu formazioa zuen zentroan, oneri buruz. Bale, hasi que ez kezkatu egin eze bezu ulertzen ez paduz. Horrek ez hau nahi duzu, pero ondo azaltzen ari da izan. Baina, kalderak bere egin aldizkidazu. Eh, ez dakit ondo asantuko udan edo horrek urtera jatzen dako darko Vale, eh, bueno, gero, eh, zer da egin behar duguna, umeekin, jarduera. Hiru fazetan antolatuko ditugu, bai? Azierako fazia, garapen fazia eta azken fazia. Lehen eh, landerrek, eh, ez, eh, duen moduan transferentzia fazia, kendu, kendu dugu, bai? Kendu dugu, Ez gu bakarren, baina... Kendu dugu. Eta asko eman dugu horretarako. E, gu proposatu hori ez egitea, kriston ez da baiden ostean, e, arrazoi emontzi guten. beraz, hau no, kendu da. Vale. Ba, kendu da. Orduan, e, horrek ez du ezan nahi, ez da dala jarri behar, osea, guk ikusten badugu transferentzia argi bat, bai, ipin aldugu. Baina batzutan zoratzen gara pentsatzen beste atasa bat egin behar dutena transferentzia hori egiteko. Bai, orduan, emoten bada, perfecto, ez bada emoten, emongo da. Ez dauka zertan izan transferentzia zuzena, izan daiteke, eh, ba hori, intratransferentzia, e, epe luzean emango dana, bai, orduan, hiru fazetan. Hasierako fasea, evaluazio eh, diagnostiko egiteko eta motibatzeko, garapen fasea, badana garatzen dugunean, eta azken fasea, ekoizpendako Bai? Eta, E, bai zehaztu behar ditugu ikasio gure helburuak. Bai, kompetentzia espezifikoak kurrikulunean eh, definituta daude, baina guk esan behar dugu zehatz mehatz ikasegoera horretan zer da nik lortu nahi dudana. Bai, orduan, hoiek helburuak izango dira. Helburu hoiek ikasegoeraren helburua helburuak zer e, edo zer nolarekin idazten dira. Bai, e, eta errelazio zuzena daukate kompetentzia espezifikoekin eta evaluazio irizpidekin. Eh, helburu bakoitzerako evaluazio ade, adierazleak zehaztuko ditugu. Hau da, zer da gertatu behar dana jakiteko nik proposatutako helburu hori betetzen dala. Bai? Bueno, eh, bukatzeko, ez da bizkei luzatuko, eh, hemen jarri ditugu funtzesko kontzeptu batzuk, e, glosategi batean e, bilduta daude edo bilduko dira soateko web horriak, ez da? Hori. Euskerako bertsioa. Zeralo gaztelera. Orduan? Orduan? Guerre irabazo azte, daukago PDF bat, guk egin Zene, eh, gero egin du, eta begu egorri dago, euskerako bertsioa. Vale? Gara, Gara, Gara, Gara, Gara, e, eh, biblio, oinarrizko erabili dugun oinarrizko bibliografia da eta, eta segi. Vale, bibliografia honetan eh, lau eta bat bakarrik gauza. Domendatzen ditu denak, praxeologia esagutzen ez duzuen entzako, introduzioen praxeologia mobil, mesera ez irakurri. Eh, ke aprendizajes de educación física deberían tener el alumnado al finalizar la sexto de primaria, la razena, oso, oso ona, eta agustut, debe atzerako ere pentsatzen ari dira horreko zeikate egiten, egitea dagoien, Eh, la intervención motriz o proceso comunicativo Raúl Martínez era oso ondo dago eta la aventura parxeológica se esatik ez kontuz eh, doain da, baina bukatzen ari da bizio eta gero ez izan. Eta bukatzen no? Eskerrak eman behar ditugu. Pako ba, lunari bere feedback egaitik, bera izan da, gure kurrikulum, gure eta kurrikulum guztiak irakurri dituena kristorna hartu eta, bere esker, ba, lan hobe egin dugu. Raúl Martínez Santos egin beti behar izan dugunean el hartzeko prez eta el hartzeko prez eta, eta oso hori nago izan delako. Alfredo Larran, benibil bideo bestia gaitik eta aportatu dugun materiak guztia gaitik. Eta E, eh, Omeinaga, Madrilen egon dan horietako bat da, eta hauden krisi momentu bat egin hau ez egin, Joseba bat zion, eta berak eman zigunean, esan zigunean, ikusten dut, eta ah, orduan bai hartu erren benetako bultzara hori egiteko, beraz, eskerrak ere, eta gero, zoateko kurikulum taldeari ere eskerrak, ze momenturen batean, batez ere oinarrizko jakintzak egiteko, blokeo puntu bat den geunden eta esan agozoen pasatu esuna ikusteko zer zerbait gehi falta zaigutan eta oso eskusa gara eta intentsibuta eta ez da gutxi ez eta ez ez dakit gutxi ez eh, dut zuen eh, horren beste kurrikulum bat, baina zikeran guk e, gardentasuna erakutsi gure izan E, eh, galdera dita? Ez? zuatekoak dauz biziatzen ja saltetako holtza da. Baten batek, e, dure eh, dauz zeu zer, salgan da. Zerazkenean. Zerazkenean. Artu Zerazkenean. Zerazkenean. Zerazkenean. Gara nesputa bi ere mutan amanatuko da zorriko berriak dien okera banalaz, da nolaz, zirkiniko teknologikoa eta sozio linguistikoa. Eh, ikaxe gora behar duzue, guri formatu izan da, gure eh, ikaxe gore gore daude eh, sortzei eren, asmoa izan gara ikaxe gore daude interdisciplinarrak izatea. Hau da, gore daude arlo bat baino gehiago dituzea eta ere muta lanaitea. Ez diketa fizikoa, interdisciplinarra bai izango beste beste arro batzuekin elkarrekin zaintzua Bai, e, ez da derrigorrezkoa, da gomendio bat. Bai, eta bai, e, lehenengo eta bigarren mailan bai hasiko dala eremuka egiten, baina hemendik irurtetara, urtetara, orain dago gomendioa. Hemen hemendik hiru urtetara bai aginduzkoa izango dala lehenengo eta bigarren mailan bakarrik. Bai, eremuak e, definitua, definituak, zentro bakoitzak definituko ditu. Haiek egiten dute gomendi hori, bi eremu horiek. Bai, baina horrek ez du esan nahi, zentro guztietan holan egin behar dala. Beraz, aukera dekogu, zentro bakoitzan aukeratzeko non kokatzen dugu esiketa eta fizikoa, disiplinarteko tazun proiektu baten edo zartzen bagara horretan. Bai, ez daukagu zertan. E, Eremuka bai, baina ere moa, eh, zentro bakoitzak definitzen ditu. Berez, guk egin ditugun, eh, prestatu ditugun ikas eh, eguretan, agertzen dide beti beste arlo batzuk dira. bai. egiten da, eta horrekin zela, eta ze kompetizia espezifikoa horretzen da beste arlo baten, euskeran, balore zibiguko eta etikoa, beste baten. Agertzen da, bai, zerbait eba elizkio egizkidei buruz, lotuta aurreko kompetentzia horretu, bai? Hola planteatu ditugu. Horrek ez dago esan gure gero benetan interdisziplinarrak izan direnik. Horrek esan gure dago, hor, izlatzen dugu ez ze, nolako gauzak esatuko lituzke, e, beste arlo horrek gurekin batera. Horzatzen dugu, nik bolan gurentzen dugu, bai? Galdera bila? euskaritzarekin buelta bat egotea, eta orduan or, urrengo ikasturtean berritzagunen, hausiko kurrikulum taldeak amaituko du hasieran lana eta argitaratuko da. Bai, komedi batzuk daude, e, baina oraindik argitaratuta ez dago. Ikasegoerena bai, programazioa oraindik ez. Gare da. Gareta bera da, arduraduna, hartu dezune, adidas loienan, gero adidasako bakitzeko rubrikak eta sortu dugu ditugu? A ber, e, eh, claro, e, ezin dugu esan adirazleak ditugula, eta gero ez deko gutresna bat e, eh, adierazloren e, erregistro egiteko. Baina nik uste dute eta hau ja niri da, ez dugu evaluazioarekin zoratu behar. Hau da, batzutan Eh, hain ondo ebaluatu nahi dugu, beste gauzarik ez dugula egiten, ebaluatzia baxik. Bai, orduan, eh, ebaluatu behar da, ebaluazioa derazleak daude, eta ebaluazioa derazle horiek eh, tresna batean islatu behar dira, baina saiatu behar gara prozesua simplifikatzen. Eta egiten da nahi ikasio horretan ez dizu eta saldu, baina da, jarduera bakoitza, erlazionatzia e, eh, ebaluazioa dierazlekin. Eta gero, ebaluazioa dierazleak tresnekin. Baina egian tresna batekin behatu aldozu sortzia dirazle. Bai? Ez dugu zorratu behar. Baina, karo, evaluazio tresnak egon behar dira. Bai. E, dio hemen inakik ez igunean ikasegoaren ziriborra batzuk daude eta baita e, hoietan doazen tresnak eta dirazleak, bueno, e, osatuta guztiz. Eh, erreferentzia modu nisateko. Baina erreferentzia tira, gero norberak egin beharko du bere lan egiteko modua eta bere tresna, bai? baina erreferentzia modu nor dauzu. Besterik? Ah. ah, bueno, mila esker.